na porta em sua cadeira de rodas ficava. Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava. Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena no mesmo instante sorria para mim. Aquela era a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei Do meu grande amor e agora para, para onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo surpreendido sem alegria Não tive coragem bastante para me decidir Aquela menina em sua cadeia Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria tão triste chorava Mas quando eu passava sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no meu instante sorria para mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei Mas não te coragem, não lhe falei Do meu grande amor e agora para onde Para onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem bastante para me decidir Aquela menina em sua cadeira de roda sem alegria. Não tive coragem, mas está decidir. Na, na, Aquela menina em sua cadeira de rodas, tudo eu faria. Também novamente sorrir.